Έχει τη βιβλιοθήκη σου συγγράμματα σε καλή κατάσταση που δεν τα χρησιμοποιεί πλέον. Θέλει να αποκτήσει δωρεάν επιπλέον συγγράμματα από τη λίστα του Εύδοξο. Τώρα έχεις τη δυνατότητα να συμμετάσχεις στην ανταλλαγή συγγραμμάτων μέσω του προγράμματος Εύδοξο Plus. Με τη νέα αυτή δράση μπορείς να παραχωρήσει ή να παραλάβει συγγράμματα από φοιτητέ του τμήματό σου. Μπορεί να ξεκινήσει τώρα. Πρώτον, διάθεση συγγραμματο μέσω του Εύδοξος Plus. Μέσα από το λογαριασμό σου επιλέγεις την καρτέλα «Ανταλλαγή βιβλίων Εύδοξος Plus», όπου μπορείς να δηλώσεις πως διαθέτεις κάποιο σύγγραμμα για ανταλλαγή. Δεύτερον, παραλαβή συγγράμματο μέσω του Εύδοξο Plus. Κατά τη διάρκεια των δηλώσεων συγγραμμάτων, μπορεί να επιλέξει να παραλάβει ένα σύγγραμμα από κάποιο συμφοιτητή σου που το διαθέτει. Τρίτον, εξαργύρωση των πιστοτικών μονάδων. Εφόσον έχει συγκεντρώσει τι απαραίτητε πιστοτικέ μονάδε για το σύγγραμμα που σε ενδιαφέρει, μπορεί να το αποκτήσει δωρεάν επιλέγοντα το μέσα από την εφαρμογή. Τέταρτον, πλοήγηση στην πλατφόρμα ανταλλαγή του Εύδοξο Plus. Δε ανά πάσα στιγμή τι πιστοτικέ μονάδε που έχει συγκεντρώσει. Δε σε πραγματικότητα τι χρόνο τις μονάδες που πρόκειται να πιστωθούν στο λογαριασμό σου με την διάθεση ή παραλαβή κάποιου συγγράμματος. Ενημερώσου για τον αριθμό των μονάδων που απαιτείται για την απόκτηση του συγγράμματος που σε ενδιαφέρει. Δε συγκεντρωτικά στοιχεία των βιβλίων που έχεις παραλάβει, των βιβλίων που διαθέτεις και των βιβλίων που έχεις παραδώσει. Πέμπτον, οργάνωσε μια συνάντηση για να ανταλλάξεις ένα σύγγραμμα. Όταν επιλεχθεί ένα σύγγραμμά σου από κάποιο συμφοιτητή, έχει 5 ημέρε να συναντηθεί μαζί του για την ανταλλαγή. Η ανταλλαγή γίνεται με τη βοήθεια ενό οκταψήφιου κωδικού που σου δίνει το σύστημα. Αναλυτικέ οδηγίε μπορεί να βρει εδώ. Το πρόγραμμα Εύδοξο υλοποιείται με τη συνδρομή τη Ευρωπαϊκή Ένωση και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακή Ανάπτυξη και Εθνικού Πόρου. Ψηφιακή Ελλάδα. Όλα είναι δυνατά.